Peggy 16. なさんこんにちは、えー、カプコンの辻元です、えー、タイトルアップデート第2弾、えー、こちらの方も配信されておりますが、え皆さん楽しんでいただけているでしょうか えー、前回ですねこのタイトルアップデート第2弾の、えー、お話をですね、えー、デベロッパーズダイアリーでやらさせていただいたんですけど実はあの時点ではですねあえてあの隠してた、えー、モンスターがいますのでそちらのご紹介を今回はしていきたいと思っております。えー、というわけで、えー、今回もですね、えー、この2人に来ていただいて、えー、紹介したいと思います。まずははい はい、えー、エグゼクティブディレクターアートディレクターをしている藤岡かなめですよろしくお願いしますはいそしてはいディレクターの市原大輔ですよろしくお願いしますはいというわけで今回もこの三人でお伝えしますよろしくお願いしますはい、えー、今回のですねアップデートでですね実は、はい、えっ、ー、とゼノジーバの完全体なるモンスターが、はい、はいはい、はい、実は登場しますと、はい で前回はこれあの詳しくというか隠せたんですけどあの前回は GO がアシド中心にご紹介させていただきましたが実はですね、え今回の目玉的にはですねこのモンスターだったんですね。すねはい、はい、なのでちょっとどういうような、え感じになってるかというのをこれからご紹介したいと思います。 今回、あのー、このタイミングで、えーと、遊んでいただいたこのゼノジーバ完全体のクエストっていうのは、まあ、偵察任務という形で遊んでいただいておりましてこれチュートリアルとして遊んでいただきたいなと。いうところで、えーと、事実をさせてもらったクエストになりますで実際のこのゼノジーバの完全体を えー、討伐できるようになる緊急任務に関しては12月の13日から配信を予定しておりますので、まあ、今しばらくちょっとごチュートリアルで、はいはい、このモンスターの研究をしてもらえればなと思ってます。はい、はい、ということは結構そっちが本ちゃんのクエストになってて結構ガチでやるには、はい、ね、はい、本編になって、まあ、そっちはちょっと、えー、集会エリアを使った遊びにしたいなと思って、またその16人集まって、えー、みんなで協力してやろうっていうのがこの12月の。はい、はい 配信になりますね。クエストの流れを説明しますと、ゼノジーバの完全体が住むフィールドの各階層にエネルギーを 持っておりましてゼノジーマの完全体が地脈のエネルギーを吸収するモンスターです。なのでこいつを攻撃していって、えー、どんどん体力を減らしていくとフィールドのエネルギーを吸収して自分を回復するまたそれを攻撃することで地脈のエネルギーを吸収して回復するっていうのを繰り返してそのフィールドのエネルギーが枯渇するとさらに下の階層に逃げていくので、えー、それでどんどんどんどん追い詰めていって討伐を狙うっていうモンスターになってます。 ちなみにこのモンスターってあのゼノジーバ完全体っていうのが名前なんですかあいやえっ、ー、とですね、えー、まだ仮の名称なんですよゼノジーバ自体がそもそも新種として発見されて、まあ、今回の物語で付けられた名前なので、まあ、その完全体を何て呼ぶかっていうのは今ギルドが <laughs> なるほど <laughs> 今ギルドが揉んでるとこです、はい、は揉んでます、なるほどということであの、はい、どういう名前かっていうのも注目されてください、はい このクエストでもらえるまあ報酬こちらの皆さん気になると思いますのでそちらのご紹介したいと思います今回のこの「ジェノジボの完成体」に関しては、まあ、討伐まであの本配信の期間では行えます、うん、で討伐を行うともちろん報酬が手に入るので、えーと、素材とかも剥ぎ取れますしで、まあ、その剥ぎ取った素材の方からは防具とか音物の、うん、武具とかが生産できるようになりまして、 で、えーと、装備まず僕の方なんですけど僕の方結構デザインがねそうですねパッと見ると結構シルエット的にはこうシンプルなシルエットしてるんですけど、うん実は抜刀した時にシリーズスキルが発動すればっていう条件がつくんですけど抜刀した時にあの力が解放されてちょっとシルエットが変化するので まあ、そういった感じの、えー、まあ、見た目の変化も楽しんでもらえますしまたあのそういったものに合わせてそのシリーズすぎるっていうのも結構面白い、えー、ものを積んでますので、まあ、独特な遊びを、えー、していただけるんじゃないかなと思います。 えー、とまたちょっと武器の排出に関しては、えー、ちょっと別の仕組みを今、あ取ろうと思ってます、えー、と武器の方は、えー、と16人の集会場で、えー、とモスを討伐した後にもらえる、えー、緊急任務の報酬から、えー、覚醒武器という形で武器自体を、まあ、直接入手できるようになってまして、まあ、その覚醒武器っていうのが、まあ、鑑定されて、えー、鑑定された武器から、えー、と数種類の取得候補が出てくるので、えー、その中から数本選んで入手することができるようになっております 報酬を受け取る際に、えー、自分のプレイヤーが装備している武器は必ず1本は出るようになっておりますで、えーと、武器の基本性能についてなんですけどこちらベース部分はどれも同じものが手に入るようになってますで、えーと、属性と状態異常だけ、えー、まあ、鑑定後にどの種類が付与されるかが決まるので、まあ、目当ての属性を選んで入手していただくことになりますでそこから自分で育っていくことで個性がついていく形の、えー、武器になってます はいえーと、この武器は覚醒能力という能力を付与することで強化していく形になります、えー、クエスト報酬とかで、えー、もらえる専用のアイテムを使ってその覚醒能力を抽選して、えー、抽選の結果3つの候補が出てきますのでその中から気に入った能力を付与していくという形になりますでもしこの3つの中で気に入ったものがなかった場合は次回繰り越しができるんで、うん まあ、何回も何回も何回もあのチャレンジすればチャレンジができますで繰り越した場合前よりもちょっといいやつが出るようにしてるんで、でえっ、ー、と強化の回数には上限はなくてつけれる、えー、性能としては5つまであるのでその5つ納得いくものになるまで何度でもそこは付け替えができるので。 まあ、自分の納得のいく武器にするまで遊んでもらってもしくはこう自分のスキル構成とか関わってきた時にちょっと欲しい性能が違うなってなったらまたそこを付け替えてみたいなこう付き合っていける武器になる、かなと思います。はい はい、えー、今日ご紹介しましたこのゼノジーバの完全体の討伐できるですね、えー、緊急任務の、えー、クエストですがこちらの方はですね、えーと、12月の13日から配信を予定しておりまして、1月の5日までの配信となっておりますのでぜひ皆さんチャレンジしてくださいこのクエストその後の再配信ももちろん考えておりますので、ここで、プレイし逃した方は、そちらの方でぜひやっていただけたらと思います はい、というわけでですね、えーと、今回のご紹介させていただいた、えーと、とクエストでですねぜひ皆さん自分好みのですね、え武器を、えー、作り上げていただけたらと思います。今回のデベロッパーズダイアリーは、えー、以上となります。皆さんいかがだったでしょうかそれでは最後は、えー、いつもの掛け声でお別れしたいと思います。いきます。はい。ひとかり行こうぜ